Condamné, avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence ne soit exécutée Bah. Je la ferai plus. <laughs> non, je déconne, je voulais. Ah